Broca, coche, coche. Pa' su fuerza femenina, este guacho le aplica. No te compra cuento cuico, flight te tiene calle vía la mina. Sabe pa' dónde camina. Sabe pa' camina. Al con sabe con quién camina. Gatito la perdiste en la esquina. Le perdiste el rastro por andar olfateando cocaína. Le perdiste el aroma a la vida. Ella ya está lejos, ella va a ocho millas. Cerebro frito, no te compran tu dramilla de vida. Me gustaría sentirte toda de agüita. Saber que imaginaste antes de esa cita. Me gustaría sentirte toda de agüita sabes que imaginaba cuando sola te mordía tu boquita. Mi guacha cantera rica, mi guacha pía y es rica. Lea con su león sabe con quién camina Ella sacó la cabeza sola de la poblilla Fiera no espera nada, su carnada en la silla Sola alimenta a su cría, a pura garra ella me enseña, representa la vida, representa la vida, representa la vida, representa la vida. Leona pa' la vida, sabe solita pa' dónde camina, pa' dónde camina. del rebote ya cachó lo que sentirse en familia, sentirse en familia. Sola le dio el sentido a su uh. vida. Me gustaría sentirte toda de agüita, saber que imaginaste antes de esa cita. Me gustaría sentirte toda de agüita, saber que imaginabas cuando sola te mordía su boquita. Mi está entera rica, mi pía y es rica. Leal con su león sabe con quién camina. guachate que rica, tan terapia No necesita que le solucionen la vida No se deja perquinar, ella sabe quién es familia Ella sabe quién es familia Ella sabe quién es familia